තාක්ෂණික ලෝකයේ දියුණුවත් සමඟ ගේම් එහමන්නත්තම් පරිගණක ක්‍රීඩා වගේ දේවල් ඔයාට ප්ලේ කරන එක දැන් රැල්ලක් වෙලා තිබෙනවා ඉතිං ඔයත් පරිගණ ක්‍රීඩාවක් ප්ලේ කරන ගේම් එක ප්ලේ කරන පය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතිං ගොඩක් ගැඩලුවත් තම මේ ගේම් ප්ලේ කරනවා නංවා පිසි එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් වාටන ගැටලුවක් තමා ගේමින් මෞස්සයක් නැතියක ඇත්තනමකුවොත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගේමි මෞස්සයක් හොයාගන්න අමාරු එහින්දා අද විටියෙන් අරංආාවේ අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගේමින් මවස් එක අන්බොක්සින්න ගැන මේ ගේමින් මවස් එක JDL ගේමින් හයිසිය අනුව කියන මවස් එක මේක GM හයිසි අනුව විදිටත් හඳුන්නනවා ඉතින් මේ මවස් එකේ අන්බොක්සින් එක අද බලපු ඉතින් අපිට මේ ගේමින් මවස් එක බොක්ස එක මෙන්න මේ විදිට බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක මේ විදිර බොක්ස එකේ පිටිපස්සේ මේකේ බටන් තියෙන ආකාරය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ ගේමින් මවස් එක මෙන්න මේ විදිට අන්බොක්සින් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේ විදිර මේක මේ මවස් එක අන්බොක්ස් කරගන්නවා විදිහට මීටර 1.5ක් දිග වයර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට DBI බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රෝලින් වීල් එක, ඒ වගේම skip and back බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යටින් මේ විදිහට RGB පටියක් වාට ගිහින් දිනව බලා ගන්න පුළුවන්. ගේමින් මොඩල් එක ගන්න. ඒ වගේම JDL gaming කියන උත්සාහ සහිත badge එක වාට බලා ගන්න පුළුවන් RGB විදිහට. මේක ප්ලග් කරනවාට USB පෝට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ගේමින් මවුස් එකේ අන්බොක්සින් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ මවුස් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරාට පස්සෙ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කලර් ඕපන් වෙනවා. කලර් ටික ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් RGB කලර් එක මේකේ කලර් රේන්ජ් එක ඊටාම උසස් මට්ටමක කලර් රේන්ජ් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මවසගේ කලික් එක ඇත්තන ගත්තොත් හොඳ කලික්කක් මේක බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් වාට මේ මවස ගාතර ගත්තකම හොඳ කලික් එකක් බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් අද වීඩියගෙන් සමුගන්න වෙලා හරි ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් නරඹන්න ඔයා කැමතිනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න අද වීඩියගෙන් සමුගන්නවා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්